Thank you. our love ديما افريكا ولاد اميتي رابجا ديما افريكا كاع ما باغو تشوف النار ماما افريكا بغوا ديما لار طلع علينا 12 دانا تا قالي داز علينا كامل ما نسيش افريكا حياتي كامله باغانيش باش نطير ونخليها ما ناويش تانا باغي نكون فوق تانا حياتي كيما بغيتو غادي نيش كاع ما باغي نشوف الله جهدي كامل غادي نديرو باش نزيد Yeah, yeah, yeah. Why, yeah, yeah, yeah. Why, yeah. انا حياتي كيما بغيتها غادي نعيش كاع ما نشوف الله جهدي كامل غادي نديرو باش نزيد واي فاين كاع ما شادي لاين في بلاصنا وعتقانا ديما فاين بغينا المينيموم بنادم كله خير وبابيس كفك باش وصار الدنيا غادي نغني ميلوديز بحال ماندلا ماندلا ماندلا ترى بابيس غير لاليها لاليها لاليها شحال بالخير ميزيريا ليش غادا نعيش قام بعد نشوف الله جهدي كان غادي نديرو باش نزيد